egun hon, lehenengo eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko baita ere, bi koordinatzaile hauei, gombidatzeagatik parte hartzen olako ikastaroren batian. Meritua badego, sekulako egualdia egiten du gaur, justu han aurrian egoteak ematen du gogua, bai. normalean horrelako bilkuratan, informazio ugari handia ematen dugu, eta ez dakitek hori egokia dan, nik uste, eta asko ere hobia dala ideia batzukin atera, ideia gehoiek motorea bilakatu egiten direla e, urtean zehar. Ze informazioa gero oso erraz eskuratu daiteke toki guztietatik. E, da aukera izatea pues, pizteko interesura eta gero harremanetan egoteko aukera izatea. E, bikote bikote bitzia gure ordena gure antolatzaileak pizka soroak badira nahi izan dutelako lotu gaitasun digitalen kontua open education mundu honekin eta hori ez da egunero ikusten den zerbait ze printzipioz gauza ezberdinak dira ta izan daitezke beraz neri tokatzen zait hasteko oraingo honetan goitikan hasi eta pizkanaka hurbiltzen joatea gure mundura. Bai? Eta horretan zehiatuko naiz. Lehenengo eta behin, horregatik hausia da jarri zehaten titulua, ez da neronek asmatua. Eh? Alaxe, etorri da eta benga ba, aurrera. Ni hasi nintzen bizka kontu honekin beti izan dugu guztio bezala ba interesa teknologiarekin, hezkuntzarekin eta bar, baina liburu hori agertu zanean 2010 margarren urtean Open Up Education emaitik e, atera eta bere momentuan, nik pentsatu nuen, goño. Pues emaitiko tipo hauek eh, honen ardura hartzen badute, ematen du zerbait badagoela horren atzian, gu ari gara hemen gure aldetik gauzak egiten eta ematen du badagoela benetan mugimendu potentea. Bai? Eta gustatu zitzaidan hiru punto atala ipatzen bituelako zeinetan sustatu egiten dula Open Education hori. Open technology, open content and open knowledge. Teknologia irekia, ezagutza eta eduki eh, edo irekia. Bai? Beraz, hiru zutabe horietan eh, aritu beharko gara pizkatzo batez. Eta ikusten badugu baita ere, ikastaronek, ipini bitunak, eh, elburuak edo gaiak, uste dugu, kompetentzia digitalak, irritarrenak, irakasle ikaslenak, irakasteko ingurune virtualak, nork bere ikasteko ingurunea edo ple famaturi, ple, baino, eh, antolakuntza maian, eh, komunidade maian sortua, guzti horiek dira hitzak eta kontzeptua datozela teknologia mundutik. Hezkuntza teknologiaren aritik atera diran kontzeptuak dira eta oain pixkat ateratzen dira hortikan eta beste esparru batean kokatzen dira. Ena sartuko hoietan, eh? Teknologia erekiaz. Teknologia ez da gelditik handagoen zerbait, kontinuo batean, ikusi egiten dugu eta eh, egile horri kasu egiten badiogu, Geraldin Connor, tipa interesantea da, ba, timeline batean idatzi egiten du, ah, ba, punto interesanteak egon esan dira azken urte hauetan. Learning Analytics horretan gelditu egiten da, gaur egun hortik antiraka izango duke pues, eh, realidad aumentada. Eh? Seguramente Pokemon Go dala eta eh, fel, guztiok ikusten ari garen kontua da. Pokemon Go tikan aparte, badaude beste ekimen batzuk interesanteak eskuntzan baita ere eh, ondirotuta. Eh? Realidad aumentada horretan. Eta nahi dut, markatu hemen e, bi puntu uste e, gure guretzako. Bata hemen, e, learning objects, eta behitu nun kokatu egiten geran, eta bestia hemen 2000 garren urtean gutxi gora bera Open Educational Resources. Zer bi horietan, e, bi horietan, en fin, edo bi izan dute garrantzea hundia pixka gure munduan gauzak zabaldu egin nahi izan dugunean. Ez dugu asmatu moduan, hori ere egia da, baina horretaz hitz dugu. Bai? Gero etorri dira beste gauza batzuk, e-books eta horren munduan aukera ematen du badagoela erresago e, eh, eh, gauzak beste modu batez egiteko, testu liburu munduan, muk inguruan emoten du badagoela beste aukera batzuk gauzak egiteko, eta ez dakit hori aprobetsatzen ari garen. Bueno, ez gera aprobetsatzen ari, zuzenean. Bai? E, pasaben astean eskatu nion Google Trends ari pixkate eh, irudi hori egitea. Eta bertan, markatu nahi izan lau konzeptutaz Google bilatzailean e, egon izan dira mugimenduak, bai? E, eh, joera. Eta aukera aukera ditut onok hauek. Berdez dagoen dagoena Open Educational Resources. Recursos educativos abiertos, bai? Kosten dugu bere interesa hortze dago ez du gora egiten, ez du bera egiten, bera, bera gobe ezin du egin, baina eh, mantendu egiten da. Bai? E... Eh, pa, ba, pa, ba, pa, ba, pa, pa, open education, horrela hartuta, edukazio nirekia, da gorriz, agertu egiten dana, oso pareko ibiltzen dana. Muk mundua daukagu hemen eta e-learning mundua daukagu hemen aldea badago handia. Ez du ematen, ez muk munduak, ez da elerni munduak, tiratu egiten duela bi kontzeptu hauetatik. Ematen du badoa zela bi mundu ezberdinetatik. Bai. E, kla, eta zentratuta daukat, zentratuta daukat bilaketa e, eh, eskuntza eta formakuntzan. Ez dago oro hartuta, eh? bilaketa hau. Bai? Google Trends. Horrek ematen du aukera hori. Beraz, beraz e, gure, gure entolatzailek nahi izan dute baita ere hemen zentratu, baina mundua, mundua ez dago bakarrikan hemen, eh? dago beste batokietan. Hori ez da ona, hori ez da ona. Eh? E, interesa hezkuntza irekiarekiko ba ez ematen eh, handia denikan. Eta arrazoian neurri batean hemen dator, nik uste dut. Hau ere zaharra da, gure munduan zarra, 2000 eta margarren eh, urtean, Chris Anderson eta Michael Wolf, bi tipo guimaiako tipuak, atera zuten onoko artikulu hau, The web is dead, hile inda, web hile inda. Eh? Larga bida internet, gora internet, baina web bezala hile inda. Horrek esan edo, altzatu egiten garela, goizean goiz hartzen dugula gure e, eskuko telefonoa, gure tableta, sartzen gara gure aplikazioaren batean, ea ze gertatu dan, e, eh, bago en fin, e, Spotify dena dagoa entzuten, aplikazio munduan. Eta gaude denbora guztia konektatuta, baina ez gaude konektatuta lehen egoten ginen bezala web munduan. Hm? Web badu tokia, elkartzeko toki jakin bat, Eta Dakar berarekin, ah, ze dugu, eh, ezagugarri batzuk, posible egiten dutena, elkartrukatzea informazioa, guztiok ulertzea, ikustea, dispozitibu guztetekan, eta bale, eta bale, eta bale. Bueno, gaude beraz konektatuta, baina webaren interesa ja ez dago. Beraz mundu zabal haundi hori, posible egiten duela, elkartzea, ez dakabanatu eginda. Arazo, Ez da edo Chris Anderson eh, jauna. Eh? Euskal Herrian egon zan, bimila urtean, konferentzia batzuk ematen. Eh, eta tipo honi zordi egu de long tail itxas luzea konzeptu famatua. Eh? Bimila eta laugarren urtean, eh, web 2.0 mugimenduan, bera izan zan sortzeletariko bat. Beraz, berak esatea momentu jakin batean, wow, akabo, pues ez da, ez da gauza txikia. Itxas luzea kontzeptua, bai, kontzeptu importantia da, zeinetan, bueno, e, negozio kontutan dabil, baino erakar genezake gugana, bai? Argi adierazten du, pues, gauza, en fin, e, badaudela hitz importante batzuk hementze, baina importantena, haundiena, jende gehien dagoena munduan, hementze dago, bai? Itxas luzea itzaz luzea dakar honek. Osea, e, eh, tipoa bentsat atentzioa ditzeko modukoa da. Sekulako kontroversia sortu zuen honek. Eta antzi daukagu sartin Barnes Lee, webaren e, interneteko internet sortzeletariko batek, erantzun egin zion momentuan beste uh, aldizkari barian, Scientific American. Long life, the web, ez da posible, hau ez da bidea, guebarekin amaitzen badegu, zabaltzen dugu ateak beste hainbat arazoetarako, la neutralidad de la red, guztiok eskubidea bera izan, emititzeko, informazioa jakitzeko, ez desberdintzeko eta hundien egi aukera gehiago, abiadura gehiago, toki gehiago ematia, arazo guztiak datoz bide hortatikan, por la neutralidad de la red open standards and neutrality. Beraz, ezinbestekoa dana guztiok elkarteko mantendu egin beharra dago. Mundu horretan gaude. Aziera batean aplikazioak sortu egiten dira, uh, sortu egiten ziran, E, eh, pues, leheno web munduan zeuden programetatikan, bai? Hortikan beste mundura, mugikor mundura. Baina hori kontuzarra da, egun jaio egiten dira, bertan, eta ez dute interesikan beste aldera joateko. Mm? Atomizatu egin dugu audientzia. Eta ez hori bakarrikan, nahi dute aplikazio horiek, nahi dute web osoa jan, web osoa bihurtu, bizi, harremanak izan, notizioak irakurri, bideoak elkarbanatu, bertatikan. Facebook se de dosen. ¿veis? Fagocitar, eh, la web, Han egiten dute. El todo, o la parte, quiere ser el todo. Eh, Hamburro ¿veis? dago, que Adibide la Azarin Denzel. lo que menos me importa en la web, fundador de Twenty, uno de los importantes de Telefónica, lo que menos me importa es la web. A mí es lo que más me importa, claro. Está RS. Horregatik gango pentsatu behar dugu beti zen donako bidea jarraitu behar dugu, badobe tendentzia batzuk munduan interesantia diala. Bain. Guazen, ezkuntza teknologia irekia, baina baita ere e, eduki azkea edo edukia irekia. David Wiley, sortutako terminoa, licentzia restriktibo batekin publikatzen den edo licencia restriktibo batekin publikatzen den edo zein motatako edukia, edo zein gauza. Eh, zuzendariak aipatu egin ditu, bete beharreko baldintza batzuk zer eh, zera horiek, ezta eduki horiek. Oso importanteak dira. Bost, bost, biz, bost baimen, bost ezaugarri mantendu behar dugu mundu honetan oso argi. Ezateko mundu honetan aritzen garela ematen du gauza normalak eta errezak direla, baina begiratu barnera eta ikusi guk erabiltzen ditugun gauzak, dokumentuak, materialak, betetzen ote duten. E, jarri denengoz e, eh, inglesez, e, eh, R, bezala ezagutzen dialako, ze hitzak inglesez R-arekin egiten dira, oso sintetiko esaten dira beraiek, da zuten, pum, pum, pum, bereala. Bai, baina oso ingeles erraza da eta erraza ulertzeko, mantentzeko guztio jakin izan dugu, nola momentu jakin batean, e, Amazonek e, ditun Kindle horretan, e, sartu intzian, liburu batzuk egiletatik kendu egin zuten, e, arazo batzu sortzen zian, eskubidekin eta bera. Osa, norberak erositako liburuaren jabe ez da. Wow! Hori erosita. Erosten ez dugunok, pues, edo gutxi erosten dugunok, pues, fin erosten duena besta jabe. Mantentzeko, geizteko, duplikatzeko, gordetzeko, gestionatzeko, ba, eskubidea izan behar dugu. Badegu, badegu gure materialarekin, hainbat aplikazioetan utze egiten dugun momentuan eskubide hori. Berrera biltzeko, berrera biltzeko, egokitzeko, Hori gure, gure eskuetan dago, guk sorte egiten dugun materiala, Eh, materialari eman, eh, eman behar diegu baldintza edo ezaugarri horiek. Bai? Bir kombinatu, eh, bir banan du, beraz eskubide batzuk gorde egin behar dugu, baino guretzako. Eta gore komunidadearen zako gorde behar dugu. Horre behartu egiten gatu modu jakin batez lan egiten. Eta programak eta aplikazioak aukeratu egiten degunean ere, kontu handiz ibili behar, kontu ikusi behar dugu behintzat, zen olako aukerak ematen dizkiguten, nahi baldin badugu, bizka mundu honetan, aritu. Bai? Komunidadea sortzeak dakar berarekin, jakina, aukera izatea konpartitzeko gauzak, berrera biltzeko, batak besteak, eh, en fin, beste baten lanak, eh, eta bar, bai? hori horrela da. Eee... Eh, Baina askotan aurkitu egiten dugu, eh, egin izan duguna aplikazio batekin, inkompatiblea da beste formatuakin, beste batean sartzeko, titi, ta, ta. Eta orduan zer, orduan nire ikasleak behartu egin behar ditut sartzen aplikazio jakin batean eta horrekin lan egiten, agian uh, ah, ios edo agian Windows sistemarekin, edo agian beste sistemarekin, edo bilatu behar dugu beti aplikazio batzuk neurri batean kompatibleak direnak, horret pizkan mugatu egiten gaitu, baina gure ardura da, erabakitzea, ezke hau da errexena, bai baina, bai baina, bai, batzutan ez da nahikoa. Bueno, zailtasunak ez dira zirte mundu honetan, baina, eh, ala ere, bai? Jakintza azkea, esto ya es imposible para mi. Lo del, lo del prokomun robusto enaz, enaz kapasa eh, estateko eh, euskera, zaiberak lagunduko dit eh, gero, bai? El conocimiento aporta precisión del significado del término abierto cuando se aplica al conocimiento y promueve un procomún robusto. Un procomún robusto. En el que cualquiera puede participar maximizando su interoperabilidad. Ero badago euskera zaukeria ikusteko, definición eh, definizio dato dator dato de Dato Eh? Ez dator horrela eta erabaki dut alaxe. E, eh. kontua zera da. Aukera baldin badego jendeari horra eh, heltzeko, erabiltzeko, aldatzeko, konpartitzeko, orduan izango gara mundu horretan. Hm? Baina da beraz, bereziki lehenengo eta behin da jarrera kontu bat. Ez dago hemen zailtasun uh, teknologikorik. Jarrera kontua da. Nahi du, batek, bizkat mundu honetan uh, eh, zartzia eta mantentzea, jarrera bada. Jarrera personala eta kolektiboa ere bai. gauza batzuk ondo egin izan dugu, baina beste gauza batzuk gaizki egin izan dugu. Zer egin dugu ondo? Open Training Platform, UNESCO duena, bada arrakastaren kasu argila, kasik gehiena inglesa izan dugu, bai. Eh, bai, posible da beste hizkuntzatan publikatzea bertan, baina e, ibai nagusia zein dan ezagutzen dugu, hori ondo egin dugu. OCW ekimen horren baitan, atera izan diren materialak ondo egin izan dira, baino ez erabat ondo, ondo baino ez erabat ondo. Artu behar dira ikastaroiek oso osorikan, e, eh, ez da erresa e, hartzea bertatik zati bat, elkar kombinatu, titi, tata, ozu doblorek ez du betetzen guk bete nahi ditugun baldintza guztiak. Hala ere, eskura jarri egiten ditu interesatuten pertsona guztiengan, goi mailako material batzuk edo zein hizkuntzatan Eh, Euskal Herriko Unibertsitatea, oain urte batzuk sartu gintzen horretan, sortzi urtez badara matza dokumentuak sortzen, hizkuntza bi hizkuntzatan, dokumentuak sortzen ez coursework denean, e, kurso ikastaro moduko materialak dira. Ez dira material txikiak, learning object bezala, bezik eta kurso osuak. Baina irakasle gabe garatu beharrekoak. Bakarrikan antze dago, Eh, informazioa eta norberak nahi duenean tak, erabili dezake erabiltzeko aukera osua dago eh, bueno, bere ekintza formatiboetan, beste elemento bat bezela, eta bat ondo, hori da beste gauza bat ondo egin izan dana, muk munduan gauzak pixkat, eh, bueno, eh, daude, baina prinsipioz baita ere utzi egiten du, ikasle eta irakasleen esku material ugari mm, erabilializateko, ez da repositorio bezala, bezikan eta da baita ere ikastaro oso oso bat, materiala kasu guztietan, gehienetan, behintzat, eh, antze dagonez eta kursua martzan egonez aukera dago materialak ikusteko eta geizteko, badaude bideo eta interesanteak, duarik gabe. E, gu baita ere, gure unibertsitatean, hainbat e, eh, muk, aritu, antolatu, aurrera eraman dugula, uste e, bederatzi diala, fetxa guetan, gehienak, gehienak erderaz, eta beste batzuk e, hizkuntza bietan. Mm, hizkuntza bietan eta gero bideoen e, itzulpena hiru hizkuntzatan. Zena ikasleak edo erabiltzaileak aukera dauka informazioa eskuratzeko euskeraz edo erderaz normalian, bai? miria plataforma famatu horren bitartez. Hortze dago baitare material eh, betetzen duela neure batean gure gure nahiak eh, ikasleen eh, eskura. Bai? Eta hau da beste teknologiak dakarren berarekin beste intentona bat e, ematen du. E, zagutzen ez zuten, OpenStax liburuak egiteko tokian. Eh, liburuak e, baita ere tokia. Amen e, eh, irakasleak zen egin egiten bituzte euren dokumentuak ja ez dira agrega zuk aipatu ez zule no agrega bezala ze dokumento txikian baizikan eta liburu osuak. Bai? Liburu osuak. Baino liburu horren edo zein zati parte bideo argazki testua erabiltzeko, berre erabiltzeko zati bakar hori berrerabiltzeko eskubide osoa dezu. Open Syntax horrek, Open Stacks horrek onartu egiten du, ez bakarrikan geiztea horiek eta registratuta gero, aukera ematen dizu, edo ematen dizu, nola esango dugu, txantillo ja handelan txeko bat, zeinetan norberak egin dezake bere tekstua nahi dan eskuntzatan eh, gaur eguneko balia bidetaz eh, baliatu bideo, argazki, titi, data, insertatzeko, eta bar. Bueno, Pokemon Go, oain dauka, oain dauka, edo nahi du izan, ikusiko nola baitzen den hau, e, eh, realidad aumentada, eta Googleen, e, Amazonen, teknologia bela erabiliz, e, nahi du aztertu erabiltzaile bakarraren joera, ikasle bakarraren joera, eta orduan esan egiten dio eta onoko hau, eta onoko ariketa hauek, eta beste eh, ofertatu beharrean eh, beste gauza batzuk, honeko ofertatu egiten ditu zeregin akademikoak. Eh? <laughs> Lengo, kuriosoa da Amazonen metodologia edo teknologia bera erabiltzen duelako. Oandikan, oandikan dago, nola zango, dugu, ba, en fin, eh? lehenengo urratzetan, baina hori da, hori da loke lo que faltaba, que decir otro, lo que faltaba. Pero, en fin, beste gauza bat ematen du, arrakasta, ari dala izaten. Bai? Dena doain. Ez bakarrikan libre, da libre eta doain. Eh? Libre soba libre delako eta doain, doain delako registratzeak, gauzak egitea, jistea eta konpartzitzea. Gauza biak. Bai? Zer, gauza batzuk ari dira egiten, baina hala ere horrek ez dauka behar adineko uh, eh, indarrika. Bai? Gure zuzendariak aipatu egin du, momentu jakin batean, arazo metodologikoak, edo zeregi metodologikoak, irakasleguaren prestakuntza, atera da, bat, hemen, kontu hori, zekertatzen da horrekin. Boz horretan ere, askotan kale egin dugu. Ez dugu asmatu. Eta ez dugu asmatu bereziki teknozentrismoan eh, zentratu garelako. Teknologia importantena, aparatua bera, aplikazio importante eh, importantena balitz Eta bide bat baino ez da, gure gauzak horreira eramateko teknologiarekaren kasuan gauza bera, herramienta bat baino ez da. Ez dauka zentzurikan, eh, ja teknologietan zentzatzea, gauza batzuk jakin egin behar dira, esan dira, jakina. Eh? Baina ez dugu master bat egiten, aplikazio bat ikasten, eh, ikasteko, ez du egiten. Fen, eh? prestakuntza bai, baino prestakuntza ez datza horretan. Pena, siguinten degunean, ez esango denek, eh, bai, gaitasun digitalak, gaitasun digitalak ez dira bakarrik handezengo teknologikoak, metodologikoak, ah, go! bai, eta bat, bestela jai dugu. Txartela bat sortuko dugu, ikate txartela versión 2, 2.0, ikarte txartela 2.0. Ez da izango bakarrikan, eh, penko egingo nuke beti, zuk ez dakizu, hori, ez dakit, ez dakit. Gaina ez erabiltze programa hori, ez dakit. Nola demontre ikasiko betenik, ez dakit, ez erabiltzen. Fuera, suspendido, hala, venga, a septiembre. oituta gaude. Ez, ez datza horretan, ez datza horretan txartela, ez datza horretan kompetentzia digitala. Beste zerbetetan datza. Eh? Da nola elkartu ikas irakas prozesu batean, nola sartu teknologia kontuek eh, ze metodologiarekin, ze lortzeko horretan datza kontua. Eta hori ez da normalean pertsona bakar batena, zarea importantea da. Ea hemen egiten dan zarea e, funtzionatzen duen, baino teknozentrismo arazo bat e, den bezala gehiegi zentratzea gugan ere arazo bada. Eta tera behar dugu, behioak zabaldu egin behar dugu, ikusi beste batzuk egiten dute. Zin neurri handi batean gut ditugun arazo berdinak edo antzekoa eta hainbat tokietan. Bain? Bueno, du ematen kompetentzia digital bezala elkar komunikatzeko modu elektroniko batez e, eta balitz bakarrikan gure artean egiteko jartzia, bai? Zengo da hitz egiteko, eh? bakarrikan. Eh, eredu konzeptual gutxi irakasleguaren prestakuntzarako. Ez dugu jakin, ez dugu asmatu, ez dugu jakin nola sartu, bai? Op, op. Eredu bezala, famatuena, modan dagoena, ez eta berri berria ez izan, koler jaunari esker, ez esa cosa de nombre impresionante, TPACK, me gusta el nombre. Beri, astu egiten zait, beti, egunero, bai? Eta karo, kompetentzia digitala hitz egiten degunean, kokatu behar geha hemen, bai, kokatu behar gara hemen, tokionetan elkartu egiten dira, en eh? digitala kontekstualizatu egin behar dira, kontekstu batean egin behar dira, kontekstu kasu honetan ikasi irakaskuntza eh, kontekstu horretan, bai? Ba, jakina, eh, ezagutza teknologikoa, baina, bueno, ona, eh? ezagutza disiplinarra, jakina, jakin behar dela matematika, pedagogia, edo lengua, edo dena eratua, jakina, jakin behar dela, por supuesto jakin behar dela, obrenak izan behar gara honetan. Jakina izan behar dugula baita ere ezagutza pedagogikoa. Jakina, metodologia aldeetikan, programa bata, bestea, jakina. Eta baita ere izan beharko duke ezagutza teknologikoa. Bueno, narrizko gauza guztiok ezagutzen dugu, eta gian gauza gehiago bat, banaka batzu. Baina elkartzen doaz eta hemen, justo hemen bihotzean erdian, hiru eh, esfera horiek elkartzen diranian, Hortze dago kompetentzia digitali dagokionez nire ustetan bihotza. Bihotza. Astu gabe hemen ere badaudela kompetentzia teknologiko batzuk. Bai. E, baina hauek ez dira guztiontzako, segun bakoitzak eh, neurri batean. Hemen dauka. Eta hemen pixka zindarra egin duke, lortu nahi badugu arrakasta nire ustetan. Bai kompetentzia eh, digitala, ikasleak nik gara, nire ikasleak e, eh, ogei, ogeta bat, ogeta bi urteko ikasleak dira. Eta datoz, datoz, datoz koazera, bueno, pentsatzen behar ideala, munduko kompetenteenak gauza guetan. Facebook erabiltzen dutelako, tampoco vamos a ir Facebook, eta Facebook ikanat oh, ah, no, bueno, da, da, eta jolasteko horgetarako danian, igual, baino lan egin behar danian, eh, ya, gauza, ya está bera. Autosuficientzia hori, nor bere burua ikustea, kompetente bezala nek ikusten den dere ikaslekin aritu danian, eh, zailtasunetariko bat, lehena. Hori apurtu egin behar dut. Eh? Hori apurtu egin behar dugu. Bai? Bueno, hemen nire, en fin, eman klaseak leno, ja guain ez dago musika, musika magisterio eskolatan, eh, minor bezala, igual gelitzen da, batokietan baina, eh, ez da, baina klaseak ematen gara hartan musika espezialidadean, sartu izan zian, sartu zian, ordenaga gelan, que por cierto, ya, desagertu ingo dira, normala benez, desagertu ingo dira, oi, hau ekoso dira, bai, komposaketa musikalak egiteko eta hori, bai, eta fizika kuantikoare, ere, bai, baina nik ez dakit ez bata ez bestea. Nerekin beste zerbait egin beharko duzu. <laughs> baina, ez ditaka. badaude, ezagutza disiplinarra eta lotura, eh? du da ikan gabe. Baina, nik, nik jakina, honetan, non egin beharko Eh? Eta kompetentzia digitalen kontua horretan nik uste zentratu egin beharko gara. Hori, arlo teoriko bezala. Poko de literatura, eh, sortu dugu tresna bat hori neurtu alizateko, kokatzeko zera non dauden, egokitu dugu erdarara, euskarara guain dikanez, eta bueno, ba, hortxe dago aldizkari simple, simple horretan. Bai? Bena gertzen da, badago bateria moduko bat, e, balio digula bizkat kokatzeko nola dagoen kolektibo bat, eta askotan pentsatzeko nola antolatu gero handikan abiatuta gure gauze poco directivista de, en fin, de propaganda. ¿vale? Esto me lo voy a saltar, esto me lo voy a saltar porque ¿qué hora tenemos? José, José se me ha marchado. Bien, Erto. Bueno, kontua da, nik uste hause da, nik eh, aurkitu dana esplikatu eta inbatokietan bideo ere ez dute, gure esplikazioa. eh, modu grafiko bat, e, adierazteko zenolako lotura arremana dauden atal guztien artean. Bai? Hau xe topatu alizateko zuen dispositiboetan, telefono mugik horretan nekez ikusetek ez, ondia da dago, bai? Eh, la rueda de la pedagogia bezala agertuko da eh, erderaz, edo pedagogiguel eh, euskeraz. Rueda la pedagogia hori versión 4.1, eh, itzulpen ofiziala da. Eh? Berez ingelesez dago, eta dago itzulpen ofizial bat erdara, kolombiano batek eginda, eta eh, onoko hau da, onoko hau da. Erraz ateratzen da, eskotan lehenengo lau puntu zero berzioa, lau bat eh, berzioa eskatu, eta ona helduko zineken. Hau irakorri egiten da, bihotzetikan kanpora. Bai? Bihotzetikan kanpora. Eta ustartu egiten du bere, baitan, pixkat, pues, eh, dakiguna, hemen, hemen, ze, jakinean norberak jarri beharko luke bere irakasgaiari edo bere zikloari edo bere zentruari, depende egiten ari garen, dagozkien kompetentziak. Zer da ikasleak lortu egin behar dituena? Bai, jakinean, beti jakin behar dugu nundikan abiatu. Eta hori da beraz hemen ere abia puntua. Hemen dator QR bat bezela bueno, QR horretan jarriko duke lotura, jakina gure, gauze, gauzeetara, bai? kompetentzietara. Hau da importantena gero, gero, zuek, eh, hemen gazte asko ikusi ditut, eta pizkat, eh, en fin, ez duzuen. Hemen agertu egiten dira gero, Leno Bloom eh, taxonomiarekin, agertzen zian, eh, esparroiek, betikan azita, ezagutu, goraino, eh, ebaluatu. Zabier, goratzen zu, eh, taxonomia? Gu bai, baina hemen, hemen asko gertute jakingo zertaz, zertaz ari garen, eh? zertaz ari garen. Bueno, teknologia edo taxonomia horrek izan du, guk ikasi ezagutu genuetik ganona aldaketa banaka batzuk, eh, badago revizio teknologiko bat, aipatu egiten ditura, teknologia munduan, zen nolako mailak, maia kognitiboak ezar egin behar diran, maia kognitibo horiek dira behetikan goraino, eta maia bakoitzean lortu daitezke pues, elburu batzuk. Bai? Elburu batzuk. Horiek dira, eh, estetik ustenik ere betoreko egin gabe. Betoreko ekin ere ez, baina, eh? Vale? Recordar, compartir, izango litzake, aplikar, analizar, evaluar eta crear. Errezagua da, gogoratzia, e, sortzia baino, rekorrido bat behar da eta gure garapen e, kognitiboa gaitzen dihua. Bai? E, abia puntua da beti, bean, eh? bueno, eta gero, taxonomiak egiten zuen bezala, lotu egiten du, horietariko atal bakoitzarekin aditz batzu lagundu egiten digula, bizkat artikulatzen gure asmoa. Kasikan, zuek, zuen, zeatan, a ber... Amin ah, ez dituzten, bizkat ondiago egiten, baina bueno, eh? Bueno, taka, aurrera, bai? Eh, gero urrengo, eh, Atalian, ekintza batzuk, aktibidade batzuk, aipatu egitetu erreferentzia giza. Erreferentzia giza. Hau ez da Hau da ideia bat. Esplikatzen duela nola posibilitzaken gure behar izanetik anazita gehitzen joateko. Eta amaienan eskein egite du beste adibide batzuk hauetariko zati bakoitzean erabil aplikazio batzuk adibide bezala, aplikazioak handatzen dira egun batetik bestera, eta gian nik erabiltzen dut, eh, hemengo aplikazio bat beste modu batez bestean, hori guzti hori posiblea da. Importantena da ideia, ideia da importantena. Guzi, aztertu gukapazak izan gaitezke integratzeko aplikazio jakin batzuk gure eh, kompetentziatan, eta ez badigu asmatzen erraz, ea lagundu egiten digute anillo eguzti eh, hauek. Bai, zirkulo guzti horiek badoaz zentratzen kontua, edo kasu dezentratzen. deszentratzen. Eh? Eta azkenengua, azkenengua da metodologiari aipatu, aipamen egiten duena. SAMR metodologia famatua, bai? Eh, guztiak dira gauza ezberdin, hemen elkartu izan direnak. Modu grafiko batez eta interaktibo batez gezikan egin daitezke alegin batzuk. Bai? Bueno, e, metodologia aldetikan, oinarrizko e, garapen kognitiboetan oinarritzen diren horiek, egiten diran, e, eh, ekintzak, ariketak eta bestelakuak, Igual asmoa dute bakarrikan aldatzea, sustituzion ezea, bai? aldatu. Lehen egiten genuena, bai? egiten dugu teknologiarekin, baina ez inolako aldaketa garantzirikan. Bakarrikan aldatu egiten dugu. Bai? egiten genduan lehen, modu jakin batez, eta bain, aukera dugu beste modu batez, ere, aukeran egin alizateko. Bueno, bagara, beraz, lehenengo puntu horretan. aumento. Ya, vago Gasten, pero ya estamos en, eh, en aplicar, y en fin, es un cognitivo un día guadirá. SAMR, sustitución, eh, aumento, aumento, modificación y redefinición. Aumento horretan gaude, bai, lehen bezala egiten duen, teknologiarekin, teknologiarekin egiteak dakar berarekin ganantzia bat. Bai? el IVA. Ba, eh, motxila kognitibo bat takar berarekin utzi egiten duela erabiltzaileentzat beste ezagutza batzuk. Bai? Ez da nahikoa, beraz, sustituir honetan, eta aukera ematen digu baita ere, taka, aldatzeko. Beste herramienta batzuk aukera ematen digute ikaragarri aukeria aldatzeko modu signifiko bate, ma signifikatibo batez lehen egiten genuena. Pues pensemos, En la realidad aumentada, pensemos en la geolocalización. Zer nolako aukera, kematen dizkigun, gauzak antolatzerakoan. Bai? Bueno, beraz, eh, modifikar modu sustantzial batez, eta nahiko, ba, nahiko banu modifikatzea, amen jarri egin dute analiziz, evaluazion, adiz batzuk izango ditugu, ekintza posible batzuk, eta baita ere, ap posible batzuk, adibide giza, adibide giza saiatu zaitez jolasten lego honetan. Hmm? Jarri zure gustora pieza guzti horiek. Eh, pieza txikiak dira, artikulatu egiten dira, nor, egin dezaket, nire neurrira. Nire neurrira. Edo, nire kolektiboaren neurrian. Edo, bai. Eta gero, baitugu beste, ekintza batzuk, redefinizion horretan, eta diala, tarea batzuk, zerekin batzuk, ataza batzuk, erabat berria diala. Lehen ezin ezkoa zirala egitea, teknologiak ez zura laguntzen horretarako. Han bat daude baita ere egitariko banaka batzuk. Hoiek normalean kokatu egiten dira goi mailako puntan, pidamediaren punta-puntan, eh? kokatu egiten dira. Eta beraz, hementze, honek, niri gustatzen zaite eh, jolastea honekin, eh, elkartu, lotu egiten bitu, modu grafiko batez. grafiko, grafiko, ez un dezir, eh? Modu grafiko batez, ordenagailu bat aurrian, eta onditu eta pixkanako, pixkanak ajun, eh? telefonoak estu laguntzen honetarako, eh, nola, nola elkartu, mm, bueno, gero, badegu beste puntu batzuk, hauetariko, hauetariko aplikazioak eta bestelakoak okeratu egiten degunean, lehen goideiara bueltatu egin beharko duke. Betetzen dute, nik nahi ditudan, claro, hau aukeratzeko dira, hau adibide batzuk baino ez dira, bai? Eta ez dira bakarrak inola ez., eh? Baina, bueno, jolazteko nik balio duela. Nik bide hortatikan eh, joan beharko inateke, pizkat laguntzeko sartzen teknologia eh, gure eh, irakaskuntzan, bakoitzak duen behar izarra, eh, arabera, behar izarraren arabera. Piskanaka, piskat eh, abantzatuagoa, nivel medio alto, gorengoko puntan dauden entzako, badaude moduak gradatzeko baita hori. Ze dena ez da egiten takada batez eta guztiok batera. Eh, aukera badegu pixkanaka, eta erabakitzen badegunean zenolako e, tokia amaia izan behar du gure zentura, gure taldeak, e, gure zikloa, gure staizer, horren arabera maiakatu egin daiteke. Bai? Beraz, bi, e, bi eredu konzeptual edo bi herramienta txiki proposatzen dizuet mm, ikusteko nun gauden, nun dagoen gutariko bakoitzak, bai? eta norantza joan beharko dian. Bai, errepikatzen den, ez dago importantena da eta honekin amaitu biten. importantena zea da, e, gaitasunak ez dira gaitasun teknologikoa, teknozentrismoa izan da errore bat, errore bat izan da. Teknozentrismoa eta teknoinformazioa baita ere. Eh? Eta ahaztu egin dugu, justo beste punto, beste punta hori. Kontestualizatzea gure e, eremuan. Bai? Jarrera kontua, edukia, irekia eta eskea, eta baita ere herramienta txiki batzuk, sumeak, simpleak, balio dutela, libreak, por cierto, balio dutela, eh, planifikatzeko gure ekintza, gure aktibitatea eh, bide honetan. Bueno, hau da ideia, eh? informazio gutxi, ideiak dira importanteenak, erraz topatzeko interneten, ni erraz topatzeko baita ere zeo zer behar baduzue, eta listo. Bai. Zuen esan edaran. Eskerrik asko, Carlos.